Ala, son Mario. Mario é o xer. Son eu, e a verdade é que estou así unha poca de farta de non poder autodenominarme youtuber barra influencer barra whatever deses por non ter canes oficiais e así que me a tal nomenclatura Pero, bueno, isto me parece así que vai así acabar ese así. E levo sendo toda a miña puta vida youtuber barra influencer barra mongola, con todos os meus respetos á honorável e histórica nación de Mongolia, toda a miña fucking vida e todo o puto Jesus a rirse de puto min, e eu sin poder ter así recoñecemento oficial, pois polo xa exposto anteriormente. Que, bueno, que presento aquí a miña cangle de youtubers deses. E, eh, como poderes deducir, porque aquí ben así xente cultivada e así, deductiva. É o meu nome oficial, así que consta así nos meus documentos así de identidade, é Mario. Pero en internet, pois decidín chamarme así, hola son Mario, é así. É así todo xunto sin separar, así todo xuntinho. É... bueno, por unha historia así un pouco sin máis, que citaba un día contaré yo, sí pero bueno, que tampoco no tenga así mayor relevancia para lo que estamos a tratar temas importantes. Vistig, important, important, inglés, important, sí, puede ser. Eh, bueno, pues ya... vaya estando, me parece. ¿Vaya estando no? ¿O no? Bueno, sí, sí, vaya estando tal, eh, así, que sí, que sí, ya vaya estando, me parece, que sí, sí, sí, sí, sí, vaya estando tal, vaya estando que, que por aquí así subiendo cositas de esas, así cositas que juta a mí bonitas, e juta también vos, que o que decís vos mí jush en e nada, que, que benvides, que benvidos, que benvidas, que welcome que welcome, que bienvenidos, e así a labores. Chaos, chaos, chaos, chus. トゥトゥルトゥトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥトゥルトゥトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥ